kung bakit sa ano una. Ito yung pababa ng San Mateo. What's up mga paps? Ako nga palang inyong kapaps na ngayon sa may shotgun with Team Aoxy. Ayan, yung, yan yung bago kong team ngayon ng Aoxy. So, sisimulan na natin. Yun lang. Nagkamali ako ng ginawa. Di ko napalitan yung battery. Kasi di ba last ride namin sa may feeling vest ulit? Di ba kasi yung last ride namin sa may feeling vest, ay nalobat ako dun sa trail. Pinalitan ko yung battery. Ngayon yung battery ko, ito yung may sira, yung mabilis malobat. Ayun, di ko nakunan yung mula dun sa paglabas namin sa bahay. Di ko nakunan yun. Namatay na pala yung camera ko. Mukhang pangit na ano ko ngayon ah. Ito yung pababa ng San Mateo. So, hirap dito. Wala kasi mga stoplight. Dapat lahat yung nakaalala yung preno mo. Tsaka lagi kang nakafocus sa daan. Kasi di di mo alam kung bigla-bigla nilang may tatawid dito sa kalsada. E, pagbulusok pa naman to. bigla ako umahon sa shotgun ngayon. Pagod na rin ako pauwi dito. Bali yun mga paps, nandito na ako sa may SM San Mateo. Dito daw kami magkikita-kita ng mga kasamahan ko sa may SM San Mateo. Bali, hanap na tayo ng spot para matambayan. Bali mga paps, pag araw ng Sabado or Linggo dito sa may San Mateo, maraming mga siklista dito na pumupunta kasi nga, dalawa yung pwede mong puntahan dito, Timberland tsaka Shotgun. Dami rin kasing mga siklista na umaahon sa may Shotgun tsaka Timberland. Ngayon, pupunta natin ngayon yung Shotgun tsaka Timberland. Papakita ko sa inyo kung gaano ba karami yung siklista doon pag araw ng Sabado kasi ngayon araw ng Sabado. Bali bukas mas marami pang mga siklista doon na pupunta kasi nga araw ng linggo yun. pag may nakikita kayong mga siklista sa may kalsada, batiin nyo sila para naman sign of respect kasi yun sa mga bawat siklista. May kasabay kayo? Nakasabay ako. Babakbak din sila. Eh. Yung, yung dalawa sa harapan. Uy, may, may battle kids to, no? Tol! Nakita mo naman yung araw na laglag yung ano. <laughs> Ah, ayos naman. Ayos ito. Kala ko kumaliwa kayo. Kumaliwa ka? Wala ang dami kumaliwa eh. Doon sa ano, shotgun? Ay, Ayo. Ah, hindi ka malakas ba? Hindi, dahan-dahan ako sa likod eh. Nahinto ako sa truck. Tumaray ka ba? Ha? Buti tumaray ka ba? Oo, nakita ko sa kuya eh. Kala ko kanina, magpapahinga ba? Doon sa baba. Kaya nga, eh, doon ako naghintay sa inyo. Kain Kaina-kaina ako kanina. Bumabas. Tubig sa amin. Puan to Duterte. Nandito na kami sa Timberland. Hindi po ata eh. Dito lang po. Hanggang gate lang. Yan Oh. Bali dito lang nagpapasok hanggang ngayon. Dito dito lang yung mga siklista eh. Yan, hanggang dito lang yung mga siklista na may gate lang. Bawal na pumasok. Pero dati pwedeng pumasok dito eh. Tapos dati sa loob dyan may masarap na pansit. Go Miko! Miko sa kular yan. <laughs> Miko sa kular. Si kapatid yun eh. Ah, dead bat na. So oh, yun, ganito naman talaga. Auto enduro. yung pati ha? ay yung diyan. yung hatak 100 daw eh ewan ko lang hatak yun Cancelo, Pajibar. Ay, napapahatak sila. Oh. Grabe yung ahon dito sa may shotgun. Sakit na lang tuhod ka! Ah! Pulikat! Aray!